السلام عليكم الاخوان وبسم الله الرحمن الرحيم وبعد قبل ما نبداو كنسلم لكم التحيه كنوجه لكم الزيكو الرجاوي سامي بوكيل صالح الرجاوي وسعد والكراد هما العشرين الرجاويين اليوم ندوي لكم على بن شيخه شو بن شيخه في الماتش تاع الرازق والديزاع كان غادي يجري مهيهل ماتشا زقلو ربي ضربات ضربت في البرة قالوا صافي خسرات وبالاخر كاع المدرب اللي ما جيت يا غادة انا فاش ديك ديك البيلانتي قلت لهم صافي آه، لاكوب ديالنا واش هذيك هذيك هذيك لاكوب ديال هذيك ويلي ويلي اللي نسولكم ديك الطاحه ديال بولشي غاديك يجري آه، ربحنا ويجيبوا قراي على الارض جابوا على الارض كانوا هرسوا لي سنانو الوع رجح يفز إيه، بدك يقول لهم الوعرة هي من يدك عادي لسعسع عزي شو شو شو له ذبحك وتقول كان كياكل دانون في الصباح وحمصة في العشية وجلبانة في الليل وشو كيدير إيه، باغي نقول لكم حاجة واحدة ديما راجع حتى الموت وتحيي الإخوان كاملين وديما